ハムね。コアが好きなの。Thank you. Пане, можеш ти зайдеш за ними не надо жити? А йди вам троїх на Скрозь, скрозь там. Так, іскай. Машинка на його спала. Спасибо. 我们也是。 Evo. Evo. हाँ वो दे मैं ना हाँ मैं आसपास é o que peço mas não vai não funciona não vai não vai não vai Thank you. malo, samo malo, samo malo prođi. Não, não, não.

作曲 problem postići na kulturu, ja sam da se postići, ne? Marko. Gdje? Ovo nije, ovo nije rekao vama. Govorite, nisu postika, svi stupa tamo u 800. I vidimo. Да, сам.